Falei, galai.

Ah, eu só tem um que eu joguei os itens. Escapa. O que, o que, cara? Escapa o que, mano? Escapa o que, mano? Matou o gol dele. Amigo. Esses caras gostam de muito de forja, né, homem? Hum, é soltar uma bola de fogo neles. Cuidado! Ah! Não acredito! Mano, me matei! Me matou o Arthur e me matei. Me matei, quer dizer, me matei. Meu Deus, você fala mais. Gente, eu não sei falar mais, dá tá lá aí no vídeo. E se inscreve. Pra matar esse filho da puta do ro de roça. E aí, menor? Tem uma é gravação de é nada aí. De boa de boa Acho que vai é uma boa. Hum, gente, vou gravar, vou pra aqui Não tenho muito tempo. Então, tchau. Valeu. bom. Peraí.